hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लिब्रा कैल्क की क्या सीखने वाले हैं क्या खास है आइए आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो लिब्रा कैल्क ओपन कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं ड्रैग कर पाता हूं इसको तो यहां रैंडमली डेट इंसर्ट होता हुआ चला जाता है ये तरीका मैंने आपको सिखाया था एक्सेल में यहां पर लिब्रा कैल्क में ये कैसे होगा आइए आपको बताता हूं यहां देखिए सारे डेट्स अलग-अलग हैं मंथ अलग अलग हैं ईयर्स भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भी अलग अलग हो सकते हैं यहाँ देख सकते हैं 2018 दिखा रहा है यहाँ पे 2019 दिखा रहा है तो ईयर भी तो अलग अलग है दो ईयर्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ठीक है तो अभी ये कैसे किया मैंने आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे शीट चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ अब यहाँ पर आपको करना क्या है इज पर निशान लगाना है और लिखना है डेट का फॉर्मूला तो आपको सिंपली टाइप करना है डी ए टी यही तो डेट का फॉर्मूला होता है और यहां पर आपको टैब नहीं प्रेस करना है क्योंकि ये लीब्रा कैल्क है यहाँ पर टैब सपोर्ट नहीं करेगा तो आप सिंपली रेट लिखिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और फिर यहां पर रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाइए रैंड बिटवीन खाली नंबर इंसर्ट करने के लिए थोड़ी ना यूज होता है इसे हम डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं रैंडमली कैसे इंसर्ट करेंगे ये देखते हैं सबसे पहले यहां पर क्या करना है ईयर आपको लिखना है तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं 2015 से लेकर ये देखिए 2015 लिखा मैंने और यहां से लेकर 2021 के बीच का कोई भी ईयर यहाँ पर दे दीजिए ये मैंने बता दिया देखिए टॉप और बॉटम दो चीजें होती है रैंक एडमिन में तो टॉप में मैंने दे दिया 2021 और बॉटम में दे दिया 2015 अब इन्हीं दोनों के बीच की जो ईयर्स हैं वो लेके आ जाएगा कॉमा देंगे और अब यहाँ पर आपको मंथ इंसर्ट कराना है तो फिर लिखना होगा रैंड बिटवीन कुछ इस तरीके से लिख दीजिए रैंड बिटवीन ठीक है आप देखेंगे कि ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला लग गया है अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर मंथ देना है तो बारह महीना होता है ना एक से लेके बारह यहाँ पे दे दीजिए ब्रैकेट को बंद कीजिए फिर क्या लिखना होगा रेंट बिटवीन ये लिख दिया रेंट बिटवीन ठीक है तो ये लिख दिया रेंट बिटवीन ब्रैकेट को ओपन किया और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है सिंपली यहां पर हमें दे देना है डेट तो डेट एक से लेकर तीस के बीच या इकतीस के बीच होती है तो मैं इकतीस ही कर देता हूं चलिए इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं तीन ब्रैकेट ओपन हुए थे तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखेंगे कि एक डेट आ चुकी है अब आपको करना क्या है सिंपली इसको ड्रैग करवा दीजिए तो आप देखेंगे कि 2017 यहाँ पे ईयर पे गौर कीजिएगा और डेट्स तो आपको दिखाई पड़ेंगी ही 2016 17 सब कुछ आ रहा है यहाँ पर ईयर और डेट और मंथ सब कुछ अलग-अलग आ रहे हैं आप देख सकते हैं ये आसानी के साथ डेट मैंने इंसर्ट करा दिया लिब्रा कैल्क में भी तो ये बहुत इजी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video